Mm-hmm. saya Pantauan sementara untuk Gunung Agung Yang nampak dengan jelas Terdapat kumpulan sangat hitam keluar dari puja Gunung Agung yang saya pantau dari desa Kubu, kecamatan Kubu Karasem tepatnya di Jalan C Pasir Mandiri, radius 12 km dari puncak Gunung Agung, yang sedikit tidaknya bisa dilihat di layar HP saudara-saudara terdapat gumpalan yang sangat hitam tebal keluar dari puncak Gunung Agung Islam ataupun hembusan dari erupsi Gunung Agung saya tidak berani membenarkan namun nampak dengan jelas terdapat gumpalan hitam tebal yang keluar dari puncak Gunung Agung bisa kita lihat bersama-sama dan kita nilai bersama. saudara-saudara sekian hari ini semoga bermanfaat salam baik, salam kemanusiaan salam dari saya Imadi Pasak dari desa Kubu kecamatan Kubu Karasem Om Santi Santi Santi Om Matur Sukses